शाबाश बेटा पेट से बाहर निकल गया रुक अरे भाई क्यों मेरे पीछे पड़ रही हो गलती हो गई मेरे क्यों दो भाई नो नो नो नो एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी 119 में इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली ओ भाई मारो मुझे मारो मारो रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ माला गया माला गया भागो भागो माला गया ओहो गाड़ी भी मिल गया टीम अप करेगा भाई जल्दी जल्दी आ जाओ गाड़ी में जल्दी जल्दी आ जाओ भाई गाड़ी में टीम अप करेगा भाई जोन आ गया अरे भाई कहाँ भाग रही है नहीं मारूंगा तुम्हें आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ नहीं आएगा जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ नहीं मारूंगा तुम्हें अरे यार आ जाओ ना फिर से बुलाया नहीं आया ठीक है लो अभी मार <laughs> no no no no <laughs> nữa Hồ hồ đói luôn rồi Thank you. Music ओहो रुक तुझको अभी बताते हैं no, no, no, no. अभी मजा आएगा ना भिड़ो no, no, no, no. no, no, no, no. Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!